سید آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا فاطمہ کے میرے نور نظر بن تمہارے دھورا تھا گھر کے بریا کی قسم تم نہ آتے اگر تم سے ملنے میں جاتے خود عرش پر رب سے مانگو میں اب اور کیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا عرش والے بھی موجود سب بے وسب مسکرا کے پکارے شاہ نجم ایسا بیٹا ملا ہے یہ میرا شرم اور پھر دیکھ کر فاطمہ کی طرف نے کہا شکریہ آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا فاطمہ کے حسن سے یہ کہنے لگے آپ کو بھی مبارک دل نش جس کا تھا انتظار آ گیا وہ حصی آج میری خوشی کا ٹھکانا نہیں دل میرا دے رہا ہے سزا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا محمد دیکھا تو رک کھل گیا مسکرا کر کہا آج سب مل گیا آج سینے میں سے کا میرا دل گیا مل گیا تجھ کو مشکل کشا آج میرا حسین گیا جہاں کی مسیحا کا رخ دیکھ کر اپنے پتروں سے جبریل سے جا کر ملے تیری پرواز کے پھر سے یہ دن آ گئے تجھ کو ہو جائیں گے پھر عطا آج میرا حسین آ گیا آج میرا حسین آ گیا